大家好，我们今天呢要来讨论一下，如果是做一场小型的发表会或者是会议的话，需要多少钱？先把所有的条件厘清。第一，如果场租是不需要钱的。 我们最先会联想到的是场内的一些制作物，包含最常见的背板、手举牌、说名牌、铁脚架、麦牌、S 型展架、易拉展等等。假设今天活动就只有这么简单，那大概两三万就可以搞定了。当然要看现场的尺寸，不能说做这么大，但是呃还是两三万嘛，没有。但是如果做很小， 那当然就费用就会再低一点一点这看每一家报价的不一样。那接下来我们就讲一些比较难在这集里面定义给大家的，譬如说现场是否需要做软硬体，软硬体有包含灯光、音响，室内室外也有差。灯光就是室外的时候呢，可能会在你的主讲者需要有一个光线，让他看起来像主讲者。那室内的话呢，更需要灯光了，它需要一个 spotlight 给大家一个注意力放置的焦点。 那再来就是音响喽，音响就会有 P A 大哥，呃，他上下台会播音乐，也会随行雇一个活动公司的人在旁边做控场，以掌控整个流程。再来就会有活动道具，就是说会有颁奖的时候就会放一个手举牌，放一个公在国家之类的，对不对？给这个活动流程进行。接下来就是表演团体，表演团体的部分呢，有可能是在活动开始或是活动中间，根据活动内容的不一样。 可能是做串场，或是可能是做开场，这部分就要看每个发表会或是会议的活动需求不太一样。最常见的就是会打鼓，好，会有人唱唱歌，或是会有人跳舞、变魔术，这可能可能应用在尾牙。 或者是新品发表会等等不一样，要看产品的特色跟他们做的表演，拿去做连接，让来的人会更有记忆点。那再来呢，我们就要谈到了活动公司的主要的获利来源，第一个就是规划，他可能会帮你写 round down，他可能会告诉你什么时候要做什么事情，他会帮你抓 e table，他会控制整个专案的进行。再下来就我们到现场，现场就会有执行能力，执行能力分两部分，第一个部分就是活动公司本身的执行能力。 包含报道处、接待处、现场场控人员、机动的人员、Q 版让你上场的人员，看你场地大小跟满意度。再来就是外部的人员，就会有所谓的 PG、SG。尾牙，最常见的就是会有漂亮的 SG 或者是 PG 帮大家炒热气氛，好，或者是颁奖小姐、礼仪小姐，这也是说算我们的服务内容之一。再来呢，有可能是比较末端的是像陈列道具。 就是说，你今天做一个新品发表会，一个很厉害的刮胡刀，我们可能就会建议客户在门口的地方放了一支很漂亮的刮胡刀，上面可能有 L D 有一些客户想要传达的讯息。那这时候这个陈列道具，它可能就会是 F R P，可能是木座，可能会是输出等等不一样的材质来决定这个东西该怎么呈现。这也是活动公司的工作之一。以上大概是这样。 那你会说啊？那我是不是就讲跟没讲一样？其实因为做一个活动，它所要控制的预算跟它的整个条件规模，其实是看每个案子包含场地、包含客户需求不一样。当然有大到好几百万，也有比较小的好几万，就得做掉的工作，譬如说只有场地。 接下来还有一些比较属于也是活动公司负责内容，但不是每一间。譬如说，它就会有相关的印制品，你会议或小型发表会，总是要印 DM，总是要印邀请函，要印现场的抽奖券，要印纸本意见调查表，给各位活动现场人员做执行。第二个，它可能会需要一些礼赠品，不管是网红 KOL，他们来现场，我们是会送一些跟我们这次主题有相关的赠品。 然后让他们可以对我们这次的产品更有记忆度，或者是会议与会人员最想收到就什么呢？就会送他笔，送他 USB，可能是与会的资料让他带走，或者是这是我们会议的主题等等等，这个也是赠品的常见的使用方式。如果你还有想更多想要知道的话，请在下方留言告诉我们。